Mae wici'r holl Ddeiar yn cystadleuaeth ffotograffiaeth rhwngladol. Mae cyfranogwyr o bob gornel y byd yn cyflwyno eu ffotograffau gorau o'r amgylchedd naturiol yn ardaloedd gwarchodedig eu gwledydd. Bydd y lluniau gorau o pob gwlad yn cael eu cynnwys yn y cystadleuaeth rhwngladol. Eleni mae Cymru'n cystadlu am y tro cyntaf Mae'n tirweddau gwarchodedig a'r bywyd gwyll sy'n byw ynddynt yn ymrwyo yn fawr o yr yri, i fawnogydd, corsedd, llunwydd, afonydd ac ein morlyn dramatig cyn bellad y bod eu lluniau'n cael eu tynnu mewn ardal gwarchodedig fel parc genedlaethol, gwarchodfa natur neu ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol yna maen nhw'n gymwys ar gyfer y cystadleuaeth. Hynna yw'r pwnc yn rhywbeth mawr neu rhywbeth bach. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae'n rhaid i chi yw hlwyth o'r ffotograffau i gomyn Wikimedia trwy wefan Cymru yn ystod mis Mehefin. Yma gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am y gystadleuaeth a restr fanylach o leoliadau sy'n gymwys, gan gynnwys parciau cenedlaethol, ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol a syfleoedd o dyddordeb gwyddonol arbennig. Er mwyn i'w chlwyth o'r ffotograffau, bydd angen cyfrif Wikimedia am ddim arnoch. Gallwch chi cyfrestru ar gomyn Wikimedia. Ar ôl i chi mewn mewngyfnodi a tynnu rai lluniau rydych chi'n barod i dechrau rhannu. Dewiswch eich ffeiliau o'r cyfrifiadur neu'ch ffôn. Yna byddwch chi'n cadarnhau cytundeb trwy trwyddedyn. Bydd yr holl delweddau yn y cystadleuaeth hwn wedi trwy ddedu yn y gored, fel y gellir ei ail-ddefnyddio ar Wikipedia ac mewn mannau eraill. Y cam nesaf yw disgrifio'r ddelwedd. Mae'n bwysig bod ganddo enw disgrifiadol a disgrifiad byr sy'n disgrifio'r lleoedd a'r pethau sy'n ymddangos yn eich ffotograff. Yn olaf, os oes yna unrhyw gategorïau comyn perthnasol, gallwch ei ychwanegu at eich ddelwedd. Gallwch hefyd ychwanegu cyfeserynau, er y bydd llawer o gamerau a ffonau modern yn gwneud hyn yn automatic. Ar ôl i chi glicio Publish, bydd eich delwedd yn cael ei rhannu a'i chynnwys yn y gystadleuaeth.